zbura. Uh, este, astăzi volare. este despre a zbura. Volare. volare. volare. Uh, mor de frică, asta înseamnă a zbura, a te lăsa, a nu-ți mai fi atât de frică că uh, Dumnezeu stă așa cu palmele întinse și te prinde uite așa, mă las, acum de-abia aștept să văd ce mi se întâmplă. Sper să, vă sper să revin. Vă greutatea pe instructor. <laughs> da, da. Sper să revin cu următorul verb mâine, dacă mai sunt în viață. Nu, sunt în viață. Ceau. Uh, pentru tine ce înseamnă a zbura? Ai zburat vreodată? Ceau.